bangi bafiiriddwa bangi balwaziza bangi batuusiddwako ebizibu ebyengeri zitali zimu ate n'abalala bafunye essanyu ery'amaanyi abalala bafunye ezadde abalala bawasizza abalala nate bafunye emirimu kale buli omu waali tugamba nti noweekwase mukama katonda yeyekka asobola okuteekako olugo lw'ekikomo n'okwongera okukuuma ebyo by'ofunye ate naawe afunye ebizibu okwongera okukusaasira nti nno mukama yeyekka asobola okunyiga ebiwundu eby'engeri ezo omutesitesi era omwanjuzi olunaku olwali mu pulogulaamu yaffe eno ettaala amannya nze quez robinson nga bulijjo ngaera tukyazza mukadde waffe tamali birundi okujja okutumenyeramenyera mu nsonga ez'enjawulo ezibaddewo wakati mu sabbiiti eno gye tukubya amabega bingi nnyo ebibaddewo okuli omubaka alnis wanyana gwe bayimbula mu kkomera ekitale ate mangu ago ne baddamu ne bamukwata ne bamutwala ate mu kkomera eddala ery'ekireka ate tugenda kwogera ne ku kya semwayi okufuuka ate ekizibu eri eyali senkaggale w'ekitongole kya iso uh, kakka bajenda kaakati ate gwe bakwatidde ewaka eri ku bizinga gye yatwalanga abaana n'abaggalira eyo mu ngeri ekimpatira n'ebitonotono ebinaaba uh, biyitiridde mu kwogera kw'omukulembeze w'eggwanga mukulu tamala emirundi byonna ajja kubanga abituwoolira mukulu tamala emirundi sekutkulaba hmm. eggwanga olirabye wiiki eno yonna engeri gye bitambudde nze katonda nyambye nempandiika ebitabo esebo ate nenfuna omukisa nti abantu bampuliriza hmm. ate nembeerawo tikakati buli afuna ekizibu addukira wange okumuwabula kakka yaddukidde wange yamaze nakomawo kakka eh. bwe baali bamuwa omulimu hmm. bwe bamuwa omulimu nakitegeera kakka zali musale alowooza nnyo ku bantu naddala abalwanyi hmm, bebaali nabo mu nsiko obutafaanana nga bantu balala hmm. sale bwomutunuulira nabalaba mu nsiko sale ne kigongo balina bye bafaanaganya hmm. nti kigongo ne sale si bangu bakufuna mirimu mirala bweru nga gavumenti egudde olwobuyigirize bwabweolwobuyigirize bwabwe hmm. mugaga asobola okubeera ebweru naye ekiseera ifu yaabwe bali loko balina kubeerawa era bwomuntunuulira omuntu yenna yali agadde kubeera mu bibuga ate yabeera paru mu lutalo tebafulumako bweru hmm. bo babeeranga ku mundu babeera thats why their attitude ku bantu is different okutuusa ntuze naye lwakuze mm. nabatandika okumanubulende nga sale mm. nze singa nali mulebere singa siva wasale okunona sente nbabaliwo bonna tewaliyansooka kulaba sale nze sale namulabira mu nsiko nga tanabana kugejja bwati bwena oyikya sale yali omugenyi omukulu mukwabya olumbe lwatatawa bambi sale yandabanga nkankana mu nsiko nalagira kayihula ndetera ekikopo kyakaawa ampe nejaketi yamaki mm. nga kayihulayo edisiwe yali disiwe era mm. ndowooza purobulemu yaabe mm. omu yalemeramu bonna bafuuka bajjeno naye ndowooza omu nalemeramu nti nogwe wali wololewe wange bwetetumanyi how to conduct ourselves kakati kakka yakola mulimu kimu nra mu nsiko ogwamaanyi ennyo mm. museveni yalumba kabamba emirundi eki esooka n'alumba lebakubirayo eriso mwene eriiso bagamba yeyavaako obuzibu tebaali bakuba masasi baali bakulumba abaserikale badduke bakwate emuntu mm-hmm. kakati wat happen omujasi omutanzania yayingira mwamale nga tebalina bwebayingirayo nabwetwala emisinde tebafunamu eriiso lya erit mwene baawo wenyini yafa yalinga bulet nga teyali kufa yalinga nabali nebamuddamu obuganga nebumwoka eriiso eh. mhm. naye gwe obuyeekera gyebala nti museveni ono bwabanga obuyeekera ngaatunuli ebiri mu gavumenti mm. toka nti tabimanyi hemas move cosias abanyankole bagamba nti wobba ettooke ngaowesa omwana n'omwana bba kabakadinige yes kakati tumwine ebamalamu okuva amasasi eriiso hmm. olooza bamuleetawo era bamuleeta mudwali mulako nebamujjanjaba ayiya nti tumwine ogenda omujjanjabwa ebiri agendera munyonyi yobote yenyininyini eh. naye nga niamutaddemu mhm. makumbi yalii ono dokita makumbi namugamba nti ono relative wange ekitegeeza makumbi yali yali adda olukwe mubot eh, omulambo gwa seeguya bwe yafa mu nsi baguterekawo mulago ani yaliyo profesa stanley kundi tumwine dokita wa pulezidenti gwalaza nti yamusemeri weyayekereza abanaye tamanyi neye bayeekere <laughs> gwogamba nti yeza abanne teyazanyiramu binaijiri yazizanyiramu binaijiri kati nezibazitandisebagizanyiramu ebinaigeria kyovula naye amuvinga kosi yasire nakati nga bwenakola bwenti nange eh, bayinza okinkola yabugali wakasiisi yamunonyanga naye ate nga kisewala wakasiisi akolagana naye ngaera asulawuwe lwakasiisi yagamba nti nze kyengenda okolera museveni kiri eki ngenda kuzimba golofa erweru mhm. kasita museveni awulira nti akawuku nti lwakasiisi adduka buddusi sekuba eh? nassasi kiki museveni yadduka buddusi yamutyanga nnyo bwatyo anti ye nga bwakugamba mhm. eh. <laughs> mm. agati mm. nkugamba nti kaka agenda ekabamba mm. afuuka omulaala alunda ente nga zirundira mu balakisi kosa aketaki aketa balakisi era ku besisi ya kaka kwekuba kabamba information gyeyabawa eh. ngaomusajja yakola lolo nene kagati kakka ekyamuleetera obuzibu republic house muyakolanga nibajuca mhm. obunyazi bwe bwatandikiraawo mm. kakka ndooza yali juniyakkiraku bakkirakabwati nebabagobamu mhm. ne muhammad kasiringi nani ebayokya bulange nadde ye wampewa nadde kalangala olwo nebamuma omulimu gwonnanagende kalangala nakolaka hoteri ke natandika okulwanyisa abo ebyenyanja simbu naye nga amaze okufuta kulevuyakanokumuleeta okumukomyawo sale bwe bawakakka omulimu nagenda nemusisinkana mm. yasulangaawo emutundwe mugakakka mm. muliiso teyasangamu yadde nusu ekikumi mm. eyalimu yazitwala omusajja nga yakkizibu yasanga empotecofas nebamugaa tiyangu tukutwala ewamanerenda mhm. weoleyo sente nemugaa tugenda wamanerenda mm. linda fainansoyo bakubesentebana okutwala ewamanerenda ate bagenda kukuba mumawulire omanyi purobulemu mu africa gyetuyina mm. we dont have professionals era kati yiso etraininga balala kati ate abakakka baveemu kakati batababadde bamanyidde n'okukola emirimu era ti bwe nali nsoma intelligence mm. baatugamba ti mwe muafrika musomera bwereere kubanga buli rigimu ereeta baki baayo baayo buli rigimu ereeta baayo buli rigimu ereeta baayo abaamaje be bakadde betulabyeko tulaba akasiri eggwanga bajje n'abakadde otherwise bandi batiteyina bajje nonsi nakunyumiza bakadde mm-hmm. nakunyumiza nsemwogerere yanyumizako nti mukinaana mwena yali ggulu hmm. bagenza okubayira okuŋŋana ne babaga ntugenda kulonda akalikwa 85 owamaje naajja ofiisa nga zemugoba munju semugendo naye abonyebonyeagenzaeggulu okubayiralale semugeri kyava mugamba nti nga tonabaako kyokola mpayidda kyeka kumi namubuuza nti olaba kuba kyoli abakadde nga basomesa nti tubayina abakyoli abasawo webali nti webali mhm. naye abakyoli abakadde bali bamema nti baziriyo e nokero mhm. lumba ekyolubalya musirikati mhm. nasiika namugaa kubakozesa bino byogenda kukola ekigambo kyekimu nakigamba mu nkaaga muwenda eyajja okunkwata ngaobutabalagedde bankwata naawe nkikuddamu kijja kutuuka ekisanamu omugenda nga bakadde tewali abakyoli babadde bakaddewa nga babatatu tebanabanti magi kati olwalero tulabye ku baserikale abalitayari nga abatadduka maje gobate nga babanoonya maje gookero nga babanoonya this is a professional mena ah, naye museveni bwanaagenda nabo tebabanoonyi ah, ah, beekoledde ekintu kyabwe ame ejjamu nekugera naye weetuuse tibagerete mu sibirya ne laifu zaabwe olaba banoonya ane neyakondakiti kubanga kakka abadde azeemu bulamu bwa bulijjo temmwe kyemutamanyi nawandika akatabu kange kano nti obusika bwa museveni bugenda kuba bwakirwanire bugenda kuwibwa musaayi nze ngenda okuwandiika ekigambo mba mmaze okukitegeera osad on wednesda january 2020 completed at my residence zana amurecovering fomu epositoni ataka bali bampadde obutwa hmm. nembawandikira akatabu kati nali muŋamba nti ŋenda kufa nokatikakabalekerewo nembagamba nti olutalo lwokusikira museveni ekigenda otubeezera olwomusaayi ekisooka nti kasita abantu babiri oba guluupu hmm. mulwanira buli omu kyatasobola kuta olutalo teruggwa baani ababiri abakirwanira nti gwe kasita oluta lwokukwata omukazi lubeera wakumutwe hmm. ono omukazi akuuma noono ayagala omukwata wayagala wanoonya ekitegeeza oluta lubeera naye onaku nyiga vivikola ki hmm. kumalamu maanyi <laughs> naye ngaolutalo luli wali kunsonga wenyini kyobulaba nti mawanga agamu bagenda ne bagamba nti obwa pulezidenti butuuma erinnya eddala afuke prime minister era bwe bajja kunoonya prime minister kubanga mwemuliki abamerika bwe baba balowooza nti abasiraamu bannalukalala bagera kutawaanya ensi n'abasiraamu bannalukalala ne bagaa nti abamerika baagala kusaanyawo obusiraamu olutalo teruggwa lubeerawo once two groups of people are fighting for e-, what each calls a right the battle cannot end ekyokubiri nti eh, wano baluseewo obubi mm. politics abeera mu trust politics is power borrowing mm. ono nakwata ono nakwata oli nakwata yes politics tabeera ku slaver and master relationship mm. politics tabeera ku hunter and hunting dog relationship abeera ku equal patterns mubabaluganda nemukwata ekintu kyamumanya tikakati tunuulire kenya ekenya bwobatunuulira bob power yetololera mu ruling families ono bwakita nakikwasa gundi why nti moyi gundi moyi bamukiriza okufuga kenya lwaki yali mugagga kati kasamutuka ku level eya interests who can protect your interest hmm. temulwana mwaikiba kiri yali mugagga era mu kenya ogulu yasinga obugagga alina sikoya mairo z'ettaka amakumi aka nga mugagga nnyo kibaki ne moyi balina sikoya mairo z'emitwalo abiri mueki mu kenya these rich feros kubaliwo byebagaera bazungu bebalibawa mhm. kakati luto agaggawadde abye bubbi kyola yeeta hasala yabbye bubbi kyobola nti bano banne kyebamwagala oba lwakuba nti ndowava mufamiry ah, enjavu anti ava mufamiry enjavu yatundanga sekoko kukolero station ati mwana eh. anti omuntu wawa wansi oyo luto negundi masere womazambi masere wa mazambi mm. mm. naye yatundanga kabalagala kulero station mm-hmm. kakati abasajja abo baba balina grassroot politics gwebategeeraizilekemi eyatundanga mawulire ku street yes. kyobulaba ntya bano ticommunication skills tonereegako amu all round ngende makere nenjogereyo mu univesity nengenda ne ku bantu aba bulijjo nogenda muwindo noyogera yonna kyobula bano bantya mm. waliwo antya nnyo nnyo tesijja muwagira tera sirimuwagira namuwagira lwampaka bwanajja neyesimbawo eh, nebuyesimbawo nekidomo nampagira kidomo can you force me to support you kakati nkugambye mm. tiekiri mu uganda ekyokubi nti ffe twagaana mbadde mbabuuzaolede magamba ti pulezidenti museveni mukitabo ekyo yawandiika nti nsimba akasigo kakalidaal mm. sowing the masters seed mm. kaali kaweke katono nnyo nekavaamu e- omuti omunene ennyo ebinyonyi kwe byakuŋŋaaniranga kakati tukkirize enaali muti munene naye ffe n'ebinyonyi kwebiri tewali ebinyonyi biriko kinkubuulira ebinyonyi bigenze biddukako kiba kitegeeza nti abali mu buyinza abagaggawadde tebalina balala tewabaddeewo kuwasaŋŋana nti ffe mu baganda twagala nnyo abawala bonna tebafumbirwa omusajja omu mm-hmm. twagala ekika kigaziwe mm-hmm. ye politics mm-hmm. nti mu uganda temulimu group interest nti abalala tebagaggawadde abalala baserevu baabano kyova olaba nti osanga omusajja omugagga ne bakugamba nti ate talina bintu ate ebintu byabagundi wayi kati ye akolera bano ngaomupakasi yakirevu hante si partnership onakulemukiriza nti nga upc upc yali etuse ku partnership timuwanga mr defense very powerful lwakasisi wa security very powerful mm. kirunda luwuliza secretary general very powerful olwo luganda congressman ntiyenalemuyerikuhantingidogo nti olina okukiriza okubeera ngaolinagwegundiyo eh, obwosiikopatanasiwetusobola kujja mubukulembezeera ah, ah, osanga omuntu gwebadde omulimu nga yebaza gundi bukenya pureezidenti yamuwa ogwa vice president akati sebo nsaba kwebaza mwami moses byaluhanga yeyamupangira kukinya ekyogera nga ne purezidenti bwali nzinzikiriza nebaze moses byaluhangaaubaisi alinotandikwa patana kakati mm. kyenkubuulira nti eyensonga yakumeka mm. yakubiri nti temusobola kukkiriza ekitegeeza omusika wa museveni ayina okubako ne gurupu mwava kakati omukazi bwamala okusanyawo abaana be babajjabe nemujja asigaza nga ababye bokka be baliwo batangana era kuvaeko omwamusika kubanga balibona mubonoonyemumusigala wate mwekuba mweka kubanga kiri kimu temugenda kyawulamu this way aiwa mhm. nti kakati bano abasajja bamanyi babaza museveni nti museveni kasa bamuwulira ngaayogera nga bamanya nti ono tulina omwejjaku bifo kakati kakka bamweyambisa kuba nze mbalwanira abo bakakka kiri kimu hmm. nti bo bakola ebintu nga balowooza nja kubakakka no sikuba musisi hmm. no hmm. mbamanyi nti bakozeseza mukozese mbabuuza nembagamba singa ogamba mutoowo towasa mukazi oyo musezi namuwasa namukwata n'omusajja namugoba ayinza okugaa nti babayambuulira mhm. bwe ndakubuulira kwolwo wakikola yes kagati bana abasajja bobeera nabo bakozeseza buli muntu yennanaye nga boli gwe bakozesa bamusuula naye nga balina amawulire ate waliwo ebiyitingano ebigamba mbunno museveni yekengedde sali musale mbu ayinza okukwata mu ntebe ah, ye mbu kati buli salimu salego yaleeta museveni alina engeri yaogedde naye ngaakaaba mazika mm. kakka nambulira ebintu bingi era mbiwandiisemu akatabu kakka akugamba ab'ebijambiyo abamanyi mm. kakka nakugamba nti sobi omutemu oyo gwe yakozesa akube kayigula mm. bamumubbako naye naye kakati oyo omubbi naye katunzi kiryawo eh? eh. nze nasirise mm. ngaomukulu ali kuseneno akasindise nga yakasindika mu bank of uganda mm. nensirikakaedekazibeyo bebakatte babadde bakateze mukulu tezali nuny nayenabaddemutuyanaebakatbakbirawonanabulyantibakase eh? nayatemabutemikuserenanapakonatukaikyekangotekimanyi nadenizabwetulabwetukubyuma bakabe ntubakabe ntubakabe bakatirewo kagezezibba nebazikamuma nomugatozirieo eh, nebayina amaanyi hmm. president yampresent bazirimezaawo olwoluwe yalagira nti zibeerewo tajja zifuna okwijjako ngaalidde kolunana ngaoli yalwana ezange tojja kuzirya omulenzi gwe ojja zisesemukano babadde bakasinategedde ate naye yavudde ku serena nga bategedde nti kakimye sente nebakoabazoka ku mutwe naye ona ali ku serena yalitemi olutema bali babadde bamumonitaringa bwebato nga bali ku serena bagala balabe kyakolawo bamwetikewo bamuyolewo nga bamaze okubattula kano naye kano kano tebazikawadde kavuddeyo nentwe yako nentwe nentwe nekaddayo ku serena babadde baka batudde kakati nkugamba hmm. nti bano abasajja babala museven ti museven kasita babategeera tikinakifunye hmm. kubanga kati waliwo ebintu ebyo mubimutamanyi hmm. ebikyusiza ensi mhm. bitubuulireko okuwona kwa katumba wamala ne batamutta era olaba kwagendamu n'omuserikale yafa yeah, yes mm. why buli lwatunulkulubyo naye agenda kufakulubya <laughs> wabukedde mm. bajja kumutta andi kubuulira mm. nze nasoma ebyo byamafiya ebyo mbimanyi mm. one when you see dead bodies on the street you know that the mafias are settling their scores eh. ebeerimukatakakana akatabonakawandiika nti mafiya ki nti mafiya etabuse sikakano ah, eh, kako kalabye simagagaza hmm. kawandi nakawandi kadi nze ngamafi yange pa ngamazo ki 2018 okitoko 2018 nabana ati mafi yewende kuba batabuse amateka ah, ka mafi yakagamba to ndi munna muti muli amulukwe paka kusawe semba yo amateka ah, ka mafi yakagamba bova mchibina cha ba mafi yabakutta oina oh, kibera mpaka yes era mubana abatta abantu abattanga abantu okubajja muuganize omusajja kyamaani waabwe omukazi we yamugaa nti lwaketa ova mu bintu ebyo mhm. namugaa nti bajja kunzita wakiri mbeerayo obeeramu mafiya tekola ki togivaamu mafiya e, mutta omukago mm. nti escoba ecolombia etuula ne banne nabaga nti amerika etaddeko ekifuba kunjaga nti nzekanzikirize bankwate tufuneko liriifu naye mumukole mutekesere zange kuki wakawunti bagera ayingidde ekkomera ne bamulyamu olugwe tewali nusu gye bateekayo mhm. kati esikoba yayitanga ttiimu z'omupiira ne zisamba ngaabalaba yekka mu kkomera mhm. ng'ayita endongo nasala endongo yekka mu kkomera ze pulevirejezebamu mhm. kati olunaku olumu yayambala ebyambalo akuuma ekkomera nakwata jibu nafuluma ekkomera nga bamubasa mubira tamamu nayigabayagabanne nabatta yavamu kombera yalivamu esikopa nagenda abatta mhm. kakati bana ekizibu kyebayina befunako ejirikiti kwebetikulira kasita bategeera nti museveni abaguddemu mu kintu mhm. nga kati ebijambiya bayinganakubyetikulira kwani kukaka ate nga kaka yakwata abo ebijambiyaanti kaka nkubuulidde nti naye yambuulidde buli kimu kyonna yampise kakati soba yakolanga nga ah, ah, anti kakubuulire what you people nebagamba nti pulezidenti museveni bwaliva mu buyinza gavumenti niye nebagiteekako commission of enquiry ajaga siye si e yali afuga yes ajaga nti these things could not have happened <laughs> why mm. because museveni ebintu abijjawa nakalema yabeeranga ne kayukula yes nono omusajja ono kati gwe banoonye yabulira egonde era nga nakalema alina lidingikka mm. nga nakalema omulimu gwe kubuzaabuza kudokitaringa documents ezivudde mu security ekyokubiri president alina enkola enkyamu nti mu america nobote waliwo special branch mm. special branch um, akulya special branch yalabanga pulezidenti wa uganda buli lunaku nga bali abo babiri bokka bwekiri ne musa emu amerika naye wano agenza okulaba pulezidenti nga bannakalema balemeramu lwaki pulezidenti information tagifuna yekka gundi olumu biwandiiko nga babidokiteringa nga biddeyo gye bivudde kubanga kyotukiraba nti no nti kiba kiremesa bali abantu abaleeta olugamba wandira kazibe yagamba mm. tiyali erwakitula mhm. yakulyako akakiiko akanuliza museveni obululu hmm. ekyamu ekyapaasa era omukazi oyo namutya yafiire omwana we babirye naye nga nguzeeko obutabo bwa biriyoni emu n'ekitundu nayakuwagira yes hmm. nagamba mutabani erundi nti mwanyoko babiri afudde nti naye emirimu tegiitambule jangu ono necekeyo nze naye kinta kumukubira eh. nkubira nti afiiomukazi gaali muvumu nnyoyo yes mm -hmm. naye bwagenda ewa purezidenti okumunyonyola namugamba mukyala mbabazi yatwala ebiriyoni yes tezikolako akawunti abiri kati purezidenti yaba ali kugundi bwati ne kazibu omuwala aleeta kyayi nayingirawo nakwata tipoti bwati ngaalinga ateeka mukyayi the president attention yali kwenu kozi omuwala aze kuwulira ono byakolakyayogera kazibu aba tannafuluma lwakitula ngaebirango biri ku radio ne tv amawule tiyabba sente ezalizabidibwaliwaliwekyamaniwakakiiko ah, ah, nga sente tezinajja hmm. yagenda mweyo supot cente hmm. nti mutuwole etunafuna tunabadiza ate tebazimuwa kati nebagobayo abaana babiri kati ekyo bakireta ekifuuka ekipya ngaali infomed gwokinyonyolatebakitegeera nti the money was not given to her they refuse to give her money kati nga yemaze okwewoolayo naye kasitambabazi yawulira amwogeddeko ewa museveni ekitegeeza abaana bo bonna baletakyayabakolaki uh, bonna bambega babamafiya era museveni yatambulira ku bukugu nti mukisa gwa katonda kubanga most of these people bagundi kakati kakkoyo yennyini omukyala yagenda okulaba pulezidenti nga mubuli ebyakaweesi mhm. kakka mukutta amusibye mukomera akoze ekyo kakati omukukyala oyo kyava agamba pulezidenti nti kakafulume njogere naawe ebyekka sijja kwogera nga kakawaali naye nga limutuufu hmm. kakati atalina kaleje eyo beeteekamu bajja ne babeeramu nga basekiritale tuspy on those so these mafias get information alia pulezidenti olumu awandiika ebbaluwa ne basikuwaata neetafuluma bategeera byayogera nti bone balina kyetuyita preemptive mm, mm. nti kakati bo ekisooka nti kasita gundi yagana okufa katumba wamala ekyo bamafiya tebalizemukola bamafiya balisirise olaba ntibebabwebabaawo nze nainfomation bwe babaawo mm. nga mubadde mugenza omubbi agenza okubba hmm. nebakuba ekinja olugi nelutegula batema butemu tebaddamu kakati olwokuba balina success success nga gwebagala okutta bamutta nakyo benamusevinga nze nawona ne katumba wamala nawona kati awo kiba kitegeeza nti ekintu kyammwe kitandisa okukola ki okulagaya hmm. yugobba kamusirika nemudakuyembadde nyumiza omuntu olala nemugamba hmm. baliyimiriza bamasheke nembagamu nti bamafiya balina okukola nga amalogo waliwo amalogo amagulu obuguzi <laughs> nafu nkaganga agekika mm, mm. amazaliranwa eh, kakati gano amagule gano bali abagakuwangira balina byebakugamba mm, byotasobya kati bwogasobwobisobya kitegeeza laifu yo egenze eri mu ddenja kuba hmm. kagati biyinza okuga nti aa obadde osala mbuzi nti katisala ente mhm. nosala ente nebigaa nti kakati ente zikyatumala twagala embuzi etaliko bwoya ono ah. bisaba muntu olabire omusajja ngaabaana baweddewo omukazi afudde kakati kasa bitandika ebyo kitegeeza kakati bikozeeki kakati gwebyonoonese omukugu obikola oti anti kakati kyabuba byonoonese ngaobiyiwangaobiyatabiyiwa tebikutta musajja agenda yali abiina nebivuga nti okaga wadde kati ebigenda bimukola ebintu ebyo mm-hmm. naleeta omusawo omuganda abikwata kakati mm-hmm. <laughs> omusawo omuganda namugamba mm-hmm. nti gula endiga nagigula kati yabamugamba ntijangu owandula eddusu ku lulumi lwendiga eyo yaluma endiga endiga yagiruma bulungi olwono omusajja omusajja aluma endiga mhm. olulimi lwayo mhm. anti nga byatabuse neryoge munyweza nemuwalabana nemutwala mu trading sent mhm. bwemutomera t naye ngaono olimita luta yaleka emuse neyingira olusaalo n'abayizi ba okukyalo batyo ekirono <laughs> nettayo etanzaniyangemaze okwambala ebiyembe <laughs> kakati kyebakugamba hmm. nti bamafiya bayimirira nibasooka bakkakkanayes kuba kati olina okumanya nti katumba wamala ioana ataako ndiyame era nga baali bamanyi nti bagenda tebayinza kukkirira muntu abeereegako tekyali kyakatumba wamala hmm. katumba wamala ne bwe yalifudde era baali banoonyereza geno eserebulesedi gene alwanya entalo mmeka munaatumanyire bumanyizi nabagaijo nti abazima bakuga nti okatera mandwa ndinjirinsee nti akayo kali bakaliijo mhm. nti emandwa tekubwa emandwa ekubwa etya okuba emandwa nogaa ndi njinyeseza mungoye mhm. noseka naye gwesituka ku ttaka ina okulaga nti mandwa kakati gwe singa ajjawo omusajja akwata abakazi mhm. namiguza maama fiini mhm. ate kulanamaawona kubanga awona <laughs> bagenda bugenzi anti aba amaze obbi kati balina okwegatta balagoona akwata akutte kumaani nti yagwa eddalu tilwaki ate yali kyeyepangira ku gundi naye maama fiina bwakkirira ne bamumegguza kulanamaawa awedde kakati this what this body didn't know by attacking a celebrated general mm. who is not a drunkard, yes. who is not notorious, mm. they provoked the army into battle. And as a result, you see security changing. nebaleta mugwezi gwe baali tebaagala mafia teyagala mugwezino eh, eh. tebamwagala nebaleta otafiire tebamwagala nebaddira ono amekamanda mm. naye naalaga mugundi division mafia didn't know nti egundi yawedde mafiyalizimu bagimaze waliwo omusajja aliwa sekyuli mm, gongoyegolaba mm. ne bamuwa sente ngaakuuma factory bajja ekiro babe ebintu mhm. kakati ekyakola naga nti yalwadde nga sente aziridde bano bwe bajja bajja namotoka kutikkabinbaba eh, wewe ndugu ndugu ndugu yako ndugu yako sijui oli sente nazirabano nga bafudde kuba yamanya eh. bwe baba bafuba namusangawo eh. ate bwebaba abalamuomuta eh. ah. okumala obujulizi mafia okuba katumba wamala teyamala kumanya lipakasonizizaayo kyoba olaba nti bukedde yalwana nnyo okubuzaabuza nakugamba bukedde katumba wamala ayoddewo ebisosonkolo e, byamasasi naye n'abakumi bemundu baziina katumba wamala yayoola biki kwegamba ngaabaabukedde basinga jeno okutegeeraki ekyali ku ground bwe baavaawo abaabukedde ne bakuba sitoole nti yavuga katumba amala omutuufu alabise naye ate nga balese wakicupuli nga wakicupuli wayi nabagamba nti bakimanyi olukwata omuntu bwoti suspect omukuumi wa katumba wamala yabalaba katumba wamala alina okubanga yabalaba mm. babateeka ku paledi nemubalondamu kyova olaba nti owanna nti aba bamuttirawo mm. nabana abakatumba babattirawo this what happens babatalwbagamba nti abakola ebintu bino mu uganda bebamu wy bwe tuba tusoma ebya intelligence era bandaba tulina kyituyita holomaka mm. holomaka kiri bwekiti nti omusajja omuyizi atunuulira busa namanya e- kino kisolo bundikisolo gundi oba obugere bwakyo njoba eyayise wanoyayisewa mm. era kalakita zaayo ebeerawa eryaddi era lwaggula eryaddi mm. busa bwokka kaa ne holomax tuzibala nti lk buli muntu yenna afa mu uganda mulimu elementi ya bodaboda kati ekyo tukitegeera ti is a movement motoka kyeduka nnyo yes jamu kirazi kandi zirimu bona boda boda mm. that's one even seeing their number plate is not easy bazimenyamu ne zitunula ah, waggulu wezi that is not easy two boda boda gye bapitiddeko omuntu oba gye bakoleddemu obubbi teriyo dinalenga eno bakwate boda boda nya ne bazikolamu emu kino ne bakijja mu eno eh, bakiteeka mu eno ne bokikwata tulaba gye yava origino yaayo tugitegeera ekyokubiri mu mada zonna ezikoleddwa mu uganda mulimu omukazi eyakatumba mwalimu omukazi ate mwalabu teyafiiramu buli mada gyotunulira mu uganda naggirinya n'omusajja katumba wamala muwala we yafa kaweesi ono omukazi gumukugambye kaka bwe yali akolaki bwe hmm. yali asibye kirumira wamubayira omumazi kitegeeza babikola bebamu balina gwe bategeeza asasula titulowooza kino ffe twakikoze these are important hallmarks nti bwolaba nga kirimu omukazi omanyaffeyes anomaly ebeera friday oba between okwogera kwa president nga okugenda kubeerawo nti nti gundi yamumensoninga ono eyayambalanga ebyenaalemu america mm. yamumensoning namuwa nengatto mu state of national dress mm-hmm. agenda okujja mugunde mu bajeti nga mufu babaza bamubaza ti anatera okwogerera eri eggwanga aboogereko naye pulezidenti ngaakoma kubyogeranze nganza abamanyi mm. eyabasavaivingako mm. ti newange baali bamaze okutuuka ewange baali batuuse era ne bakola evaluation ti ekisooka <laughs> okuva ekajjansi mhm. okutuuka ekibuye waliwo mobile ogondi patrols resident to ayina military military togirabyewanamilitary eh, na polisi mm. nalaya na abaki ne bagati tetulina silensasi tunaddukirawoeraebwebalimuokunzitangampakutte bakolaki nakyo bebawayo lukaaga webatakolubawa haafu nze babawana babaatanokikumi bali eh, eh, basaba ekikumi balabanga golimwangunaye ekyansanyusa hmm. oli yayogera nagamba nti eh, this man has that problem he can hire you and hire another one kuba oli yabakubisa esimu nabaga temugenda baate atutegedde alina omukwano gwange omu ku bagenerals yali ambuulirire ntosolawo eh, mm, meeting bagirwaniramu enangi ena recording mhm. ngaomu agamba munne don't kill that man you are killing the flesh but not the ideas i have on video ideazisigaddewo olinaga nti what about my children nga nakakubye nekagwayo mm. oyo abaana be beyayogera nti mba mulese tinange njagala bamusibe mulese abaana be wat if nkakubye konna nekagwayo kakati bamusibamu aliwa tebamusibangabaleeta magye waka mhm. bali babakwatako tebabamanyi so kakati nkugamba naye museveni yetalaba nti bamafya bamumaddawo abasajja be tikakati naye abatya kino kyebakola kyakanga buli omu ne museveni eh. <laughs> ate abo abaana bagamba hmm. abatimu hmm. bagamba nti ffe konvoyi gyetutasobola kubayoogo yakikofiira yokka nakyo be baali bamupangidde konvoyi ngaeva ku cps paka ku faamu ye nga talina wawulira ebyo bibazoka babijja muleke victoria kwailand omusajja n'abagamba ntubireetedde ku kinaala kubanga kati amanda bagakwata tubireetedde musenyu ebyebagenda eh. okubisa nakyo naga nti mirundi yatwogedde batutegedde musajjaaga tugende ewaako tukube enyumba zaako zonna mhm. akatutya katya ddiiro omusajja mhm. nabaga nti nedda mirundi mutta wabwerere yabijjeewa muserikale mhm. yabagee nti mirundi embega mumweyogeddemu ekka mwalidde sente za museveni nemulyoka mweryamu olu <laughs> nakyobenawolerawoso eh, wino wino nti bwoba tulya bakolaki kakati ekintu kyakatumba wamala kijiramu ebijambiya hmm. kyenkugamba nti balikozeeki ekyakatumba wamala bwekyali balimi balisirisenebaweweramuko kakati ekyebijambiya kirimu elementi ya pipulaini hmm. nti pipulaini wegenda okuyita wonna batema abantu eno eyamafutbagenda okusasula ngaabantu eh, ye practice ebaddewo gonde wali amafuta wonna tinyefunza tegenda nakuba abantu ebuliisa kuba bo baagala nti bo bokka be balina okuba ne sente kyokama tinyefunza naye ali mu gurupu eyo ati hmm. amafuta bwe gaalabika hmm. bagenda nebanti abakungu balwana nesmayi n'abalaala n'abakubakuba bonna bonna <laughs> n'abagobayo pulezidenti agamba babasasule sente tebabasasula ate abambabazi bebasasula naye kugamba nti bagoba abantu mu iso kuketta mbabazi ate mbabazi n'abayita yabaga kati mbadde munketeraki nabawa loya nabawa negundi nabawolereza basasulwa esente zaabwe biliyoni musanvu nebazibabbako era bebakwata bali mukomera bakyamu sente minisa yezibba nemulyagonja yekiki ate kalisoliso yenyini yabasente kyobula bamutusa emisindawo nebamugjawo nebamuwa obulamuzi mulyagonja guni nebamuma ono omukazi yani ah, omulala bamugemeire ayina omulimu jobless ne baba bamujako omulimu anti kikutegeeza nti balina amaanyi mangi nti sempi gyebamaze omujooga nti yati ente z'amawako ne muwonya yakomyewo bamujooge eh, kubanga muwalawe bamulonze bamuwadde tv bamuwadde ki omwana eyadirira mpuuga mm. omwana wahajati wa bravan mm. eyadirira mpuuga yabadde bamusirisiza kakati gonabaodi omwana wa sempi eyafuna obuba obusatu noleka wono then wanot building epaty kiba kitegeeza ti tuyina bantu atayina buwagizi ate anabujjawa kubanga firigi egamba nti bano baalyadda basempijja ate omwana we era goleeta grasrot kitegeeza bano teriyo mu system yonna yalimo neyabunyezanze teriyo petical system nti ebijambyabwe bize bibakunamiza olwokuba tebategeera kati ate alani sewanyana nundi nesigirinya bubagendera mukyo bwe bijambya bamafyotegerera nti abaana abo ebintu ebyo tebalifa nabyo mm. nti lukwati segirinya hmm. bukedde enkuba gyebadde mukubamu segirinya aleesa emotoka segirinya aleeta fire brigade segirinya eh, eh. segirinya kubanga fe ekituwonya kiri kimu hmm. fe abaganda abalina amagezi tuwona nnyo mu bintu byawy hmm. nti batutya nnyo nti e mirundi tomuyingizaamu fe kyekituwonya abayigirize batutya nti bo balowooza nti bw'okwata kitatta n'omuemundu n'atambula nayozimba yo jja mukozesa byokola kibyoyagala kubanga agudde mukiraitasoberaisovawere muti nti nidize ziba ki <laughs> naye era naye baagwa naye eddulo kakati bagamba nti kitatta yatta omusajja wa kase kliniki bwe babasibye emyaka emingi enyo kitatta wamulabyemu lwe batta omusajja wa kase kliniki kitatta yaliwa yali makka kitata bamuvunaana kulwanirira bano abatta omusajja wa naye e, kati wamulabyemu talimu bamutajja bakolere olwejogolyobeliwalinye ku mutu bwajja bakolere yatuula wuwe yagana okwetaba bukaagende wakitatta nembuuza mulamu wange nti kitatta alazeewa nanga nti balina gye bamuyiseeyo mubasekulizi nemugamba mugambe bwakomawo bwabaddamu kakati gwefumbirwa omusajja omulala mhm. abasajja bano bebakukibuga tubaddiramu ddala mhm. banga wewava obujozi mhm. okulowooza nti bajja kujoga okoleki oddeyo no nti nze lediyo zange muzijjako pulogulamu mugenze muzijjako pulezidenti ataddewo akakiiko ntiye kati muyite tumukozese ngaembwa kati mugezi kati simulalu ani akulimba nalinyayo if I was working for Museveni for naye nga siri munda weere siri lugo sifuuliddwa lugosi lwa muntu kakati ffe kyekituwonya mhm. nti we abayigirize batutya muli bagezi eh, they prefer to deal with basegirinya abo abataasoma look at the efforts mm. ze bakoze omulamuzi n'atukoga nti segirinya mm -hmm. Eh, eh, eh, omusango gogwobuyigirize ngogubyetekinika ate omuwadde diguli tuyina kyomuwadde kubanga yisu zimanyiddwa ti wan ebiwandiiko ebyo mbidde ngatte ifu uh-huh. segirin ayina aleeta equivalent ekyo kirala kubanga equivalent tewali agibala oba mugatta kabula mmeka oba mm-hmm. mmeka oba embidde ziba mmeka mm. but segirin ebiwandiiko fraud which is criminal tayina na kantu kakati mm. omulamuzi avaayo atya ate amugee nti oyina ekyo kikutegeeza ti omulamuzi yalina bano nga kyebanoonya mm. segirinya asigale nga mubaka wa palamenti kubanga okubeera omubaka wa palamenti yekimuwa political mirage mm. kyekirifuula ye badukisa emengo bagenze emengo balazerudda mubufu abaka wa palamenti batukkirize tugendeyo to make it political Eh, bo bagende masaka eh, bakidukanye ekyo kubigira no kizula hmm. nti omulamuzi era agendera ku ntoliza abantu basajja baamaanyi yaga nti segeri nyamamuteeka ekitalya nebamuteeka ekiwaanyi ah, eh, omulamuzi yalagira gye balina kuteeka agiyita party choice somero nti nkulondedde lino omulamuzi kanone stop telling you i've remanded you abamakomera be bamanya naye era omulamuzi yalagira bamutwalewa ngaate kidandala amaze okubagamba nti mulete ekitabo ekiraga ekyabagenyi nga tekitegeeza segirinya teyaliteyaliyo teyaliyo kati segirinya bamukozesaki anti okugambye nti mhm. bukedde omulimu gwo gwonna nga musango gwa katumba abadde era alaga nga obujulizi olina obuweebwa ku segirinya bwebuli obuki kyekugamba nti ku luno tebategeera tyotafiire ne mukwezi bakugu nnyo baliolo baalikoze nga abategedde nti olisa ekiriko gwe tubadde tubba naye taliiwo kati segirinya bamukutte bamunywezeza kakati bakwata segirinya hmm. kakati batekera nti tukyetukulira kwani mhm. katukimeyo kaka kaka bwetumwetukulira ku mirundi tajja mulwanirira hmm. aa hmm. ntegeera kaka nti kaka kakati mulwanirira ate yazze kakka yazze kakka yadduse agati bagenda kunsiba naye bwe bansiba mm. wakiri information esigala nayo baagala kunsiba kubanze mbamanya ab'ebijambiya kakka yaŋŋambye nti kankubulegwe mm. mirundi bazze ewange nga balina omuntu gwe baagalayo annumirize mm. kakati nange nti kakka yabateze mulala mm-hmm. ataliooli ne bamuyoola mm-hmm. bagende bamusuule ku boda ya uganda mu rwanda mhm. bagambe nti kakka nono gwetubadde omuntu we tumusanzeewa rwanda ngaasala rwanda ngaasala mhm. bagenda omutuusa ekisolo kumwetegereza nga siyeye mhm. nga gundi yabateereddewo omulala kakka <laughs> nga kakka yabateereddewo omulala kakka yagambye nabasaza ekikuubo babalamu kyeyakoze ebalamu nentu eyo pusi teyakoze balamu information yeyambadde ku balamu balamu tajja kuyingira ebinya byemesa balamu naye wabula binyobwa yaŋŋambye nti nabateza omuntu naŋa nti ate abo abasajja basaaga nze nkyayina kontakiti muyiso gweroza nti omuntu agimazemu ebbanga eddene erewe talekamu bantu nakugamba nti gwe omukazi nga yafumbye mu maka talinamu balamu be basigala bamwagalapaka eh, eh, yaŋambye nabateza omuntu bonga nkitegeze nti bagala mmusuula rwanda nembatekawo omulala bamuganyuza ekisolo bagenza omwetegereza <laughs> nga obudde bukedde <laughs> nabateze ekikwagala kakayaanabatezeekikwnayenga bazanyire nyo mugavumenti yamuseveyakoze ebalamu mukataba ako kempaana kyeyakoze leero okulunoganamumyuka leero balamu ganamumyuka omanya abo kakati kwetubalaba nti balamu oyo hmm. era bamumanyi nti oyo bajja musiba badduke bali tebalabwa nebalamu talina bukugu bwonnasikakasa nti namuyigiriza ekimala balamu yokumugamba nti yagenze wa museveniwaoveweremud mm. mm. nti if you bring to me now an appointment later nti president museveni ambadde obwa minisita nkukuba embooko eh? Eh, nkukuba kifo kyawansi nyenyo nedda mmanyi nti kamunyiize naye sijja kufa bano banoonya nfe toyinza kubeera nabo abantu bakugambye mhm. nti na gundi ono uh, nabbanja mm. nono gwe bakalonda kubwekifuwe balesebaprezidentbajusiza mumaofisiembagambo ekyo kimu bebakisoose mirundi yaza joka mirundi yalina omutwe gwe bulaini yange ekola kakati mbawulidde kusimu nga boogera ngaomwagamba munne hmm. banne tugende tugamba omusajja kusena ave ku sente z'omusajja omusajja mukambe muyitiriamuzimu yazimpe lwakiekubanga niwalikola atya sijja kukola naye yannemu okunzitira musente awo sananzitira bwerulwakisenteyaziyisamuawoza eh? musajja muyitawo akuzanya nabagambye kubaca nembagamba ti museveni akola ebintu bano byebatamanyi museveni abasajja abo bebagamba icc betwala tibatta abantu mumalwaliro nebatwala oganis yabawadde looya yekenyini museveni lwaki nga bawolereza kati gwetukimanyi looya ono banamulimba kati tabategedde lwaki teyakutte sente nazibawa nti mugudde looya owamu yabawaddewo to get information from them bwana abayoola ajja bayoola mukyotamanyi ah, ah. togamba nti abawagira mm. ekyokulya byonna kati abalina kati mm. abalina bo balowooza nti eh, eh, adakoeeprinciple is helpingoo is getting information from you <laughs> kansoke tu cannot tell your lawyers your lawyers lies katukombe wo kashinkubulya chicho kansoke tu mumremu katukombe kaka ba mumanyi nti ebyo bijambi yakola chi katukombe ne kaka abamanyi omulunje omulabi wa HGTV program ya fe etala hechagenda mu maso nyongero kujukiza gwe uh, ah, ntino onako olwencha tulinawo big sande mukimanyi bulungi nnyo ntino buli lwasisandeolusembayo twaguddewo era nkya tulina big sande mm. buli lwa sande olusembayo mu mwezi tubeera n'okusaba